Ein Licht erstrahlt heute über uns, geboren ist Christus der Herr. Ein Licht erstrahlt. Erde sei fröhlich und freuen sollen sich die vielen Inseln. Seine Gerechtigkeit können die Himmel und alle Völker schauen. Seine Herrlichkeit, ein Licht erstrahlt. Land, den Gerechten, Freude den Menschen mit redlichem Herzen. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn und lobet seinen heiligen Namen. Ein Licht erstrahlt.